নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডাৰ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাই নেটৱৰ্ক আৰু পাই কইন ফ্ৰীকৈ কেনেদৰে মোবাইলত মাইনিং কৰিব পাৰে এই বিষয়ে অৱগত কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল পাই নেটৱৰ্ক হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ক্ৰিপ্ট' কইন ক্ৰিপ্ট' কইন মানে হ'ল ডিজিটেল এছেট অৰ্থাৎ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ দৰে এক প্ৰকাৰৰ ইনভেষ্ট মাৰ্কেট প্লেচ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যিদৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ষ্টক থাকে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেটতো সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কইনছ বা টকেন থাকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট প্ৰত্যেক দেশৰে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেট সকলো দেশৰ বাবে এখনেই হয় অৰ্থাৎ গ্ল'বেলি ওৱান মাৰ্কেট প্লেচ চ' বন্ধুসকল পাই কইন হ'ল এক প্ৰকাৰৰ ডিজিটেল এছেট অৰ্থাৎ ডিজিটেল মানি যিটো এতিয়া বৰ্তমান বহুলোকে মোবাইলৰ দ্বাৰা মাইনিং কৰি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই নেটৱৰ্কৰ এপটো প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে সেই এপছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত এটা ইনভিটেশ্যন কোড দেখুওৱা হৈছে ইনভিটেশ্যন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে এটা পাইকইন ফ্ৰীকৈ পাব যিটো নেকি বৰ্তমান সময়ত এটা পাইকইন পাবলৈ দুইৰ পৰা তিনিদিনৰ সময় লাগে পাই নেটৱৰ্কৰ এপটো লগ ইন হোৱাৰ পিছত স্ক্ৰীণত এনেকৈ দেখাই থাকিব ইয়াত হোৱাইট কালাৰৰ যিটো বুটাম আছে সেইটো ক্লিক কৰি গ্ৰীণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মাইনিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু প্ৰত্যেক চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এই বুটামটো বগা অৰ্থাৎ মাইনিং ক্ল'জ হৈ যাব আৰু আপুনি সেইটো ক্লিক কৰি গ্ৰীণ অৰ্থাৎ মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰীণত দেখুওৱা থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি প্ৰফাইলত যাব লাগিব তাত গৈ আপোনালোকে ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছ দি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ জিমেইল একাউণ্টটো পাই নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা এটা জিমেইল যাব আৰু তাত একাউণ্টটোত ভেৰিফাই কৰিবলৈ ওলাব আৰু সেই তাত ক্লিক কৰি একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ এই বিষয়ত অধিক জানিবলৈ অৰ্থাৎ পাই নেটৱৰ্কৰ K Y C mainnet migration আৰু উইড্ৰলৰ বিষয়ে জানিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ